distesi, i loro cuori ti hanno visto e si sono resi. Ti guardo nello specchio e penso, ma come fai? La mente torna indietro al nostro primo incontro, storia, letto fine come in un racconto. Ti dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? dove siamo adesso Un nuoto nei tuoi occhi parte migliore di me Io volo sul mondo Amanti nello spazio Baci in slow motion su set Seguo i tuoi passi ma non ti raggiungo Rallento anche se vorrai volare Se cade come un tramonto a luglio Sei il primo bacio che non puoi scordare E quando tra di noi la tensione sale Mi basta un tuo sorriso per dimenticare Non servono parole quando siamo io e te siamo adesso venuto nei tuoi occhi la parte migliore di me. E un volo sul mondo, amanti nello spazio, baci in slow motion sul set. pensa non è mai troppo non è mai abbastanza Thank you.